leadership sobre nuestras vidas, over our lives, sobre nuestra familia, over our family. Jesucristo, Jesus Christ. Entrónate. Put yourself in your throne. Apodérate. govern yourself. Muévete, Espíritu Santo. Move, Holy Spirit. Espíritu Santo de Dios. Holy Spirit of God. Muévete con poder en este día. Move with power in this day. Que cada corazón, Señor, reciba tu palabra. That every heart will receive your word. Que cada tu voz. That every heart, every soul will be ministered by your voice. Que cada corazón sea ese corazón transformado por tu palabra poderosa. That that heart will be transformed by your powerful word. Bendecimos tu nombre, oh Dios. We bless your name, oh God. Y en este día And on this day, afirmamos, we affirm, como lo dijo Jeremías, like Jeremiah said, Dios de Israel, God of Israel, que se escuche tu voz, pueblo. Let your voice be heard. Dios de Israel, God of Israel, tú con tu extraordinario poder, your extraordinary power, has creado el cielo y la tierra. Has created the heavens and the earth. No hay nada. There is nothing. Que tú no puedas hacer. That you cannot do. ¿Cuántos lo creen? How many believe this? Diga, no hay nada. Say, there is nothing. Que tú no puedas hacer. Tú eres el Dios de lo imposible. You are the God of the impossible. Tú eres el Dios de lo extraordinario. You are the God of the extraordinary. Tú eres el Dios de lo inusual. You are the God of the unusualness. Dale gloria al Señor. Give the glory to God. Gracias Jesús. Thank you, Jesus. Gracias Jesús. Thank you, Jesus. Gracias Jesús. Thank you, Jesus. Pido que tu palabra Señor sea expuesta conforme a tu corazón y a tu voluntad, mi Dios. I feel, God, that this word will be exposed conform to your perfect will, oh God. Pido, Espíritu Santo, que seas tú hablándonos. For Holy Spirit, may it be you speaking to us. Que hagas de mí esa vasija, Señor. Make me that vessel, oh Lord. Esa vasija donde tú, Señor, deposites tu verdad para ser transmitida en esta hora. That vessel, Lord, that will transmit your word today. Que las personas, Señor, estén atentas y dispuestas That everybody here will be attentive and, and willing. Extermina toda perturbación. We take out all things that come to disturb us. Extermina ahora todo lo que esté trayendo disturbio o distracción a cada corazón. We disperse everything that right now is causing distraction and, and uncomfortableness in the heart. Espíritu Santo, toma lugar y control. Holy Spirit, take control. De tu mente. of the mind. Del corazón, dile tú, Señor, toma lugar y control. Of the heart, say with me. Take de control mi mente. Of my heart. De mi mente. Of my mind. De mi corazón. Of my heart. De mi espíritu. Of my spirit. De mis emociones. Right now, of my emotions. Quiero ser receptivo a tu voz, Espíritu Santo. That we will be able to hear your voice, Holy Spirit. Quiero que tú me hables. Speak to me. Y quiero ser sensible a ti. I want to be sensible to you nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios en esta hora? Dile Jesús, te amo. Jesús, eres mi rey. Gracias, Señor. Gracias, Muy bien, pueden tomar asiento, por favor. En esta hora el Espíritu Santo quiere mostrarnos de cuán poderoso es Él, Dios, And this moment, the Holy Spirit wants to show us how powerful He really is. Y cuán extraordinario es Él. And how extraordinary He is. Porque a veces nosotros pensamos que conocemos a Dios, pero dice la Biblia, como lo, lo expresó además Job. A lot of times we think that we know the heart of God. De oídas te había oído. From, from hearing we have heard. Mas ahora mis ojos te ven. But now my eyes will see. Así que en este día hoy vamos a conocer cómo Dios es un Dios inusual, un Dios extraordinario. Today we're going to learn how God is an unusual God and he is so extraordinary. Y esto lo experimentó Jeremías. And this was in Jeremiah. Cuando él elevó esta oración que es la consigna, el lema de este aniversario número 40 de la iglesia Siloé. When Jeremiah shouted out this prayer, which is the logo, which is the theme of this word today. Muy bien. ¿Y cuál fue esa consigna? A ver, ¿cuántos ya se lo saben? Repítalo. How many of us know the verse that's the theme of today? ¿Qué dice? What does it say? Dios de Israel. God of Israel. Tú con tu extraordinario poder. You're with your extraordinary power. Has creado el cielo y la tierra. Has created the heavens and the earth. No hay nada. There is nothing. Que tú no puedas hacer. That you cannot do. Jesus. Aleluya. Aleluya. ¿Saben qué es lo más impactante? You know what's the most impactful? que Jeremías expresó esta oración a Dios Jeremiah en el momento que él se encontraba preso in time that he was in prison estaba en la cárcel was in jail sería por malo Jeremías sería porque cometió un delito gravísimo Jeremías estaba en la cárcel Jeremiah was in jail porque él proclamaba la palabra de Dios. Esta es una oración de afirmación, esta que acabamos de leer en Jeremías 32, versículo 17. This is a word of affirmation here in Jeremiah. Donde Jeremías expresó que Dios es el creador del cielo y de la tierra. Where Jeremiah expressed that God is the creator of the heavens and the earth. Que Dios tiene todo el poder para obrar de acuerdo a sus designios y propósitos. That God has the power to speak over whatever his designs are and his purposes. Ese allí en ese momento que Jeremías eleva esta oración a Dios, y como dije ya, él estaba preso. Remember this time when he was making this prayer to God, he was in prison. Él se encontraba allí preso. He was there in prison. En el patio de la guarda, de la guardia. In the patio, in the patio of the guards del rey Sedequías, quien era rey de Judá. Ahora vamos a ver quién era Jeremías. Jeremías fue escogido desde antes de estar en el vientre de su madre. Jeremiah was chosen before he was in the womb of his mother. Antes de nacer, Dios ya lo había escogido. Before he was born, he was chosen. Ya lo había dado por profeta a las naciones. God already sealed him with being a prophet to the nations. Ese propósito, ese designio era eterno de parte de Dios para con Jeremías. That, that design was already planned by the word of God. ¿Y cuántos que estamos acá tenemos un propósito, un designio de parte de Dios desde antes de nacer? Levanten la mano. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos saben que fueron escogidos desde antes de nacer? How many know that they were chosen before they were born? Con un propósito. With a purpose. Con una encomienda. With a mission. Especial. Special mission. Levanten la mano, ¿quiénes son los escogidos aquí? ¡Wow! Gloria a Dios, pastor. Qué lindo, qué lindo que ustedes lo saben. Qué lindo que ustedes se identifican. word. Y Jeremías fue escogido por Dios, pero saben lo que sucedió. Qué lindo es cuando Dios nos dice, te escojo, te llamo para que hagas un trabajo, una encomienda especial. How beautiful is for God to say, I choose you and I want you to commission a job that I have for you, a mission that I have for you. Nos sentimos, wow, a mí me escogió. ¡Oh, qué lindo es Dios y nos alegramos y nos gozamos. We feel, oh my, God chose me. We're so happy and glad about it. Pero resulta que Dios le dijo a Jeremías. But it, y, was, but it results that Jeremiah that God told Jeremiah. Irás donde quiera que yo te envíe. You will go wherever I send you. Y dirás todo lo que yo te diga que digas. And you will say everything I tell you to say. Esto fue diría como la primer mm, ordenanza que Dios le dio a Jeremías. This was the first order that God gave Jeremiah. Porque es que Dios sabía que la comisión que le estaba entregando a Jeremías no era fácil. Because God knew that what he was commissioning Jeremiah to do was not easy. No era cualquier cosita. It wasn't just any little thing. Él tenía una comisión especial de parte de Dios que más adelante se las voy a decir. He was commissioned to do something very special for God, and right now I'll tell you what that is. Así que en ese momento que Dios le dice a Jeremías, tú irás donde quiera que yo te mande. Remember when he told Jeremiah, y tú, where I send you. Y tú dirás lo que yo te diga que digas. Estaba como sellando un trato. con Jeremías. Pero Jeremías le dijo, soy muy joven, Señor. No creo que yo pueda hacer este trabajo trabajo. I don't think I'm capable of doing this job. Pero sabes algo, que en medio de nuestras imposibilidades, you know something, in the middle of our impossibilities, en medio de nuestras incapacidades, in, in the middle of our incapacities, nosotros pensamos que no podemos llevarlo a cabo. We think that we're not going to be able to complete it. ¿Cuántos en algún momento han dicho, no, pero yo no creo que yo vaya a ser capaz con esta tarea? How many of us have ever said, oh, I'm not going to be capable of handling this job? Y a veces a uno le toca hacer lo que Dios le manda hacer. El Espíritu Santo me dio esta palabra que les voy a entregar en este momento de parte de Dios. The Holy Spirit gave me this word that I'm going to give to you Creo que fue a principio de este año. Jeremías 26, 27 y todo este pasaje, todo lo, que del contexto de lo que vamos a hablar en, esta, en este día me lo dio el Señor. 26, 27 word me Y entonces a mí me pareció, ay Señor, eso me parece como, ay no, ¿qué irán a pensar? And then I started thinking, oh my God, when you told me this word, I thought it was for me, and today I have to share it. What will everybody think? Y como muchos o la pastora también habrá visto, yo a veces, si Dios me da algo, yo lo grabo y lo, lo predico y lo lanzo en los medios, pero no lo había hecho, yo no le había hecho caso al Señor. And, and many times, many, like, like, like the pastor, pastora, has seen that I, I post things that the Lord gives me. But this word I never shared in social media, which is a platform that I use often. Porque yo decía, esta palabra está como, no, que, que irán a pensar, o sea, esto está como, no sé, Señor, pero el Señor me la seguía dando me la seguía dando. I tackled with God because I always said, God, anybody who hears this word, I don't know how they're going to react to it. Pero era en el momento preciso que el Señor quería But this was the precise moment that the Lord wanted me to share this word. Y en el momento que eh, recibimos la invitación de parte del pastor Nelson y la iglesia evangélica Siloé y la pastora Ivonne, In the moment that we received and we got the phone call by, by the Holy Spirit and by the pastors Nelson and Ivonne uh, Vargas to preach this word, vi el versículo clave. I saw the, the, the most important verse. que es Jeremías 32. That's Jeremiah 32. Y yo dije, wow, qué lindo. Y fui a ver el contexto, todo lo que Dios me había hablado, es totalmente todo lo que el Señor me había dicho que dijera. And then when I looked and I started reading again, it refreshed again in my spirit everything that God wanted me to say about this word. Pero yo no había querido hacerlo. But I never did it. Así que el Señor me dijo, o esa es la buena o es así, que te inviten y vaya a hablar lo que yo le digo que predique. Now the Lord is telling me, now you're going to have to do just like Jeremiah, do what I tell you to do and don't do what you think. Porque es que eh, el Señor a mí muchas veces me ha dicho, no seas como el mulo o el caballo sin entendimiento, que hay que cogerlo con la bría para que entienda. Yeah, sometimes you have to take people and you have to take them just like like training them all the way through. El caso es que aquí estoy con temor y temblor delante del Señor porque quiero cumplir con Dios lo que Él me mandó a decir hace ya tiempo, pero que quizá este es el momento oportuno para hacer la celebración de los 40 años de la Iglesia Evangélica Siloé. I'm here to do the will of God and to preach the gospel of the Lord. I'm happy to do it, and this is the time for this word. And we're here in celebration of 40 years, so this is the perfect moment and platform to preach the gospel the way the Lord wanted me to do it. Así que como le dijo Dios a Jeremías, donde quiera que yo te envíe, tú irás. Just like Jeremiah said, wherever you go, wherever I send you, you will go. Y dirás todo lo que yo te diga que digas. And you will say everything I tell you to say. Así que comunicar la palabra de Dios tiene un alto precio. To communicate the word of God, sometimes it comes at a high cost. Y en muchas ocasiones nosotros sentimos temores. And a lot of times we feel fearful. Sentimos duda. We feel doubt. Pensamos que pueden creer o pensar de mí si yo digo esto, que, que estoy mal, que estoy... Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando nosotros... A lot of times we say, what, what are people going to think? What are they going to say? But I have to do this. Cuando nosotros tenemos incapacidades, dudas, temores. When we have incapabilities, doubts, and fears. El Señor nos dice, The Lord says, en 2 de Corintios, in 2 of Corinthians, capítulo 12, versículo 9, chapter 12, verse 9, bástate mi gracia. Enough of my enough is my grace. Porque mi poder Because the power se perfecciona perfects itself en la debilidad. In the ability. Así que nosotros to take to task what the Lord has commissioned us to do. No depende de nuestras fuerzas. It's not about our strengths. No depende de nuestro conocimiento. It's not depending about what we know. Ni de nuestras capacidades. Or our capabilities. Dependemos del poder de Dios. We depend on the power of Porque God. él es un Dios extraordinario. Because we serve an extra, extraordinary God. Porque él es un Dios inusual. Because he is an unusual God. Vamos a mirar ahora lo que dice Jeremías capítulo 26, versículo 2. Jeremías capítulo 26, versículo 2. Y mira que el primer punto que tengo es comunicar la verdad tiene un alto costo. Si lo sabías. Everything we do, especially when we preach the word of God, has a high price. Comunicar la verdad tiene un alto costo. Communicating the word of God has a high price. Leamos lo que dice Jeremías capítulo 26, versículo 2. Let's Esto Let's read what it says in Jeremiah 26, verse 2. El contexto de lo que eh, del versículo clave. Todo esto está en contexto de este versículo clave. Amén. We have to now put in context what this verse means when we study before and after these chapters. Y Dios le dijo a Jeremías, versículo 2 de Jeremías 26. Ya lo tienen. And God told Jeremiah in chapter 26 of Jeremiah verse 2. Mira el título que tiene allí tu Biblia. Mi Biblia, la versión lenguaje actual, dice Jeremías recibe amenazas de muerte. I don't know what in your Bible, mine says in, um, lenguaje actual, which is her verse, it's a CEV version, it says, ¿qué es lo que dice? Jeremías recibe amenazas de muerte. Jeremiah receives threats of death. Dice entonces el versículo 1, se los voy a leer, dice, cuando Joacín, hijo de Josías, comenzó a reinar sobre Judá, Dios le habló a Jeremías en Jerusalén y le dijo, In the beginning of the reign of the son of Josiah, king of Judah, this word came Versículo 2 dice, ve al patio de mi templo Thus the Lord said, Stand in the court of the Lord. Quiero que hables con la gente de toda Judá que viene a adorarme. And speak to all the cities of Judah that come to worship in the house of the Lord. Comunícales todo lo que te voy a decir. All the words that I command you to speak to them. Si te hacen caso y dejan de hacer lo malo, do not hold back a word. It may It may be they will listen and everyone will turn from his evil way. Entonces ya no los castigaré. Muy bien. That I may be, that I may relent of the, the disaster that I intend to do to them. ¿Sabías que el poder de Dios se manifiesta a través de aquellos que ha escogido para promulgar su mensaje. Do you know that God manifests himself to those who are willing to preach the truth of Jesus Christ? Aunque parezca ilógico a los ojos de quienes aparentemente even if it's illogical to the eyes of those who apparently Dicen servir a Dios. Say they serve the Lord. Esto fue lo que le sucedió a Jeremías en este momento. This is what happened to Jeremiah in this moment. En muchas ocasiones Jeremías recibió el mensaje de parte de Dios. In many occasions Jeremiah received in, in part of God a word para hablarlo tal y como él se lo decía, to speak it exactly the way God told him to say it, sin omitir absolutamente nada. without omitting absolutely anything. Si se dieron cuenta que allá en el versículo 2, Dios le dice a Jeremías que lo tenía que decir sin omitir absolutamente nada. ¿Sí lo vieron? Did you see in, in, in this verse how it says in chapter 2, I mean, verse 2, how God tells him not to omit not one word from who He wants them to speak. Él dice, comunícales todo lo que te voy a decir. He says, communicate everything I tell you to say. Así que en muchas ocasiones nosotros como servidores de Dios, so many times, like servants of the Lord, nos podemos ver tentados we can be tempted. a no promulgar la palabra de Dios tal y como la recibimos de Dios. To not speak the word of God just like God told us to say it, we're tempted not to do that. Por temor quizá del que dirán. Because we're fearful of what will they say. Por temor de las represalias. Because there might be opposition to this que estamos pasados de moda. Porque es que el evangelio de esta nueva generación es totalmente diferente. Porque estamos en una generación actual donde se habla más de empoderamiento y motivación y, y, y palabras lisonjeras que de la verdad que va a traer cambio y transformación al corazón del ser humano. Because many times today they're preaching a word that makes us feel good, but it's not going to move us with the power of the Holy Spirit, with the truth of what God wants to say. En muchas ocasiones nos podemos ver tentados y decir es que Quizá a las personas no les gusta mucho lo que yo tengo que hablar y les gusta más que les dé buenas noticias, que les dé buenos mensajes, que les diga que todo va a estar bien. A lot of times we, we might be tempted to just say, you know what, let's just preach to them something that's going to make them feel good, that everything's going to be okay, everything's going to be all right, so they can live happy. Pero un verdadero siervo de Dios. But a true servant of the Lord. Lleva a cabo su encomienda. Will take what God has in commission them. Cueste lo que cueste. Cost what it may cost. Jeremías tenía un ministerio por 40 años. Jeremiah had a ministry for 40 years. Y ante los ojos de, de humanos, and, before the eyes of humanity, y si lo vemos en este tiempo actual, and if we see it in these actual times, Jeremías no era exitoso. Jeremiah was not uh, a very famous and very flamboyant. Jeremías era un total fracaso. He was actually uh, always making, uh, wasn't so famous. Porque era aborrecido aún por su propia familia. Because he decided for his own family. Porque lo rechazaron sus familiares, sus tíos. He was rejected by his family and by his uncles. Porque lo despreciaban sus familiares. Because they all pushed him to the side, all his family members. Porque ante los ojos aún de los sacerdotes decían que él estaba loco. Because even before the, the, the religious men of those times, they were looking at him like if he was wrong and false. Porque Jeremías tenía el, la palabra de Dios y él la entregaba tal y como Dios se la decía. Because he was not going to change the word, he would say it just like God told him to say it. Él no quería congraciarse con nadie. He did not want to be friends and, and be accommodating to anybody. Él simplemente quería serle fiel a Dios. He just only wanted to be faithful to God. Y muchas veces él le podría haber dicho, Señor, pero ¿por qué me das esos mensajes a mí? And many times I'm sure he went up to and looked to the Lord and said, Why are you giving me these messages? Porque yo escucho que otros hablan de otras cosas, pero Why do others preach feel good messages and you give me the hard word? Esto le sucedía a Jeremías. This is what happened to Jeremiah. Él vivía en la soledad. He lived in loneliness. Porque esto que Dios nos ha entregado tiene un alto costo que quizá no es agradable para el oído de muchas personas que no se quieren volver a Dios. Because many times this is not a word that's going to be of, of, of goodness to people. People will not look for this word to turn to God. quizá Jeremías no era exitoso ante el ojo humano porque no tenía grandes números. Porque a él nadie le hacía caso a lo que él decía. Pero sabes que él estuvo siempre perseverante, constante, fiel a Dios por 40 años. ¿Tú sabes lo que es 40 años? años, you tener que ir a predicar y que la gente no le haga caso. Do you know what it is to be faithful to God for 40 years, even if nobody listens, even if nobody invites you, even if you don't do anything, but you're faithful to God, you're faithful to the Word, you do what He asks, you do what He asks you to do, regardless of what the consequences and the cost. Nadie se arrepentía. Nobody would repent. ¿Sería que ese ministerio no era de Dios? Could it be that that ministry wasn't from God? ¿Sería que él se autollamó? You think he called himself to be a prophet? Porque nadie le hacía caso. Because nobody listened to Jeremiah. El problema, el problema sería de, de Jeremías o del pueblo. Was it Jeremiah's fault or was it the people's fault? No, ante Dios Jeremías era un siervo fiel. No, because before the eyes of God, he was a faithful servant. He preached the truth and he always was faithful to the word of God. Así que nunca el ministerio de nadie por números, por éxito, por dinero, por fama, por reconocimiento. No lo midas por eso. Don't ever look around at their success because you see a lot of numbers in other places, because you see a lot more money in other places, because you see the people gather around other people. Be faithful to God. El ministerio de una persona va a ser pasada el fuego. of one person, all of us will be taken through the fire. Y Dios es el único que dice, adelante siervo fiel. God will be able to say, entra, come gozo del Señor. Así que lo que tenemos que preguntarnos tú y yo en este día es, ¿yo estoy escuchando a Dios y estoy llevando a cabo lo que Él me dice? What we have to think and we have to ask ourselves today are we doing exactly what God has commissioned us to do? o quiero más bien sobar al pueblo. Or do we just want to make the people feel good? O quiero manipular la gente con palabras de adulación y que todo les va a ir bien y que vengan y den todas sus riquezas, porque grandes cosas vienen cuando es lo que Dios ha dicho. Or are we going to be entertained by people, men and women of God who said, Come, everything is going to be good, get everything that you have, and everything is going to work out in your favor. You will have it all. That is not what the Word of God is. Jeremías no se vendió. Jeremías, sold himself. Jeremías asumió el alto costo de tener que atravesar por amenazas de muerte. Jeremiah had to pay the high price for speaking the truth with threats to his own life. Muchas veces se levantan gentes en nuestra contra. Many times you will see people that will lift themselves up against you. Se levantaron contra Jeremías. They lifted themselves up against Jeremiah. Y él asumió las consecuencias. And he took full responsibility. Otra consecuencia fue que Dios le dijo a Jeremías que no podía casarse ni tener hijos. Another thing that he told Jeremiah that he cannot get married or have children. Hay algunos que Dios les dice eso, no a todos. There's some people that God says that to, and not all of us. Muy bien. Vamos a mirar ahora entonces el segundo punto. ¿Cuál fue el mensaje Uh, this will give the second point. What was the message? Que Dios habló a Jeremías. That God spoke to Jeremiah. Y que comunicó que le causó su arresto y sentencia de muerte. What caused him to be imprisoned and to be sentenced to death. Porque hay mensajes Because que producen en el pueblo furor. Because there are uh, messages that the people of God will listen to and that will cause fury in them. Hay mensajes que producen en las personas enojo. There's messages that we will listen to sometimes that cause people to be angry. Hay mensajes que producen en las personas rabia. There's people who will have rage when they hear these messages. Y hasta quieren matarte. And they possibly would even want to kill you. Hasta te calumnian. They'll start speaking bad about you. Porque no están de acuerdo con lo que tú estás hablando que viene de parte de Dios. Because they're not gonna be with you with what God has said you to say, said for you to say. Vamos a mirar el capítulo 32 de Jeremías, versículo 17, nuevamente, para que ustedes se den cuenta. 32, versículo 17, que es la consigna de este eh, aniversario número 40. Amén. Amén. Let's go back and look at Jeremiah 32, 17, because this is the theme of what we came for this beautiful anniversary for. Dice la escritura, Dios de Israel God of Israel, tú con tu extraordinario poder has creado el cielo y la tierra. you who have made the heavens and the earth by your great power and by your outstretched arm. No hay nada que tú no puedas hacer. Nothing is too hard for you. Muy bien, vamos a leer Jeremías 32 del 3 al 5, por favor, Let's read Jeremiah 32 del 3 al 5. from 3 to 5. Jeremías 32, versículo del 3 al 5, dice así la escritura. El rey Sedequías ordenó que me encarcelaran porque yo anunció un mensaje de parte de Dios. Este fue el mensaje. Yo, el Dios de Israel, voy a dejar que el rey de Babilonia conquiste la ciudad de Jerusalén. Ni siquiera Sedequías podrá escapar del poder de los babilonios. Ahora es rey, pero será derrotado por el rey de Babilonia. Será llevado preso y en ese país se quedará hasta que yo decida otra cosa. Si ustedes quieren pelear contra los babilonios, háganlo, pero saldrán derrotados. Juro que así será. Esto se lo dijo Dios a Jeremías para que se lo comunicara al pueblo y por ese motivo estaba en la cárcel. For Zedekiah, king of Judah, imprisoned him, saying, Why do you prophesy and say, Thus says the Lord, Behold, I am giving this city into the hand of the king of Babylon, and he shall capture it. Zedekiah, king of Judah, shall not escape out of the hand of the Chal Chaldeans but shall surely be given into the hand of the king of Babylon, and shall speak with him face to face, and see him eye to eye. And he shall take Zedekiah to Babylon, and there he shall remain until I visit him, declares the Lord. Thou, though you fight against the Chaldeans, you shall not succeed. Vamos a mirar para que te des cuenta lo que sucedió. Si no sé si me van siguiendo. Jeremías estaba en la cárcel y él proclamó esta oración a Dios, que es eh, eh Jeremías 32, 17. Let's recap for a minute. In Jeremiah 32, 17, God, Jeremiah says this prayer unto the Lord. In 32, 17, he's prison. Y en este contexto de este pasaje, si lees completo todo el pasaje 32, y this, if you look in the passage in chapter 32, Te vas a dar cuenta cómo Jeremías empieza a contar por qué él estaba preso. you're going to start seeing the explanation of why Jeremiah was imprisoned. Y él había sido arrestado por el rey Sedequías porque dio esta palabra de parte de Dios, que es la que acabamos de leer en Jeremías 32, del 3 al 5. En Jeremías 32, from 3 to 5, you see why is it that Jeremiah ended up in jail? Because he spoke the truth of the word of God, which was against and did not feel good to the king. He was against that word. Así que si vamos a unos pasajes atrás, unos capítulos atrás, a Jeremías 26, versículo del 1 al 6, también nos vamos a dar cuenta que este mismo mensaje de Dios, Jeremías se lo comunicó a los sacerdotes en el templo y al pueblo que iba a adorar allí, al pueblo de Judá. We're going to go back to Jeremiah 26, 1 to 6, and we're going to see that Jeremiah spoke these same words to the high priest of the temple. Vamos a leer lo que dice Jeremías del 1, 26 del 1 al 6. Dice, cuando Joacín, hijo de Josías, comenzó a reinar sobre Judá, Dios le habló a Jeremías en Jerusalén y le dijo, ve al patio de mi templo Quiero que hables con la gente de toda Judá que viene a adorarme. Comunícales todo lo que te voy a decir. Si te hacen caso y dejan de hacer lo malo, entonces yo no los castigaré como había pensado hacerlo. Y este es el mensaje que debes decirles. Ustedes no me obedecieron ni siguieron las enseñanzas que les di por medio de mis profetas. Una y otra vez los he enviado para hablar con ustedes, pero no han querido escucharlos. Por eso, así como destruí el santuario de Silo, también destruiré el templo de Jerusalén, y esta ciudad será objeto de burla y de insulto. Dice este versículo, hasta el 6 lo leímos. In the beginning of the reign of Helcaim, the son of Josiah, king of Judah, this word came from the Lord. Thus says the Lord. Stand in the court of the Lord's house and speak to all the cities of Judah that comes to the worship in the house of the Lord, and the words that I command you to speak to them. Do not hold back a word. It may be they will listen, and everyone will turn from his evil way. That may that I relent of the disaster that I intend to do to them because of their evil deeds you shall say to them, Thus says the Lord, if you will not, not listen to me to walk in the law that I have set before you, and to listen to the words that my servant the prophets, whom I sent to you urgently, though you have not listened, then I will make this house like Shiloh, and I will make this city a curse for all the nations of the earth. Muy bien. Así que este mensaje causó furor, enojo, tanto a los sacerdotes y profetas del templo de Judá y a todo el pueblo que venía a adorar allí a ese templo. Les causó enojo, se enojaron y dijeron, pero ¿cómo se le ocurre a Jeremías decir que el templo va a ser destruido por cuenta de los babilonios? Look at what, what, what, how difficult a job Jeremiah had. He went up to the high priest and he went up to the prophets of the temple of Judah and he told them this word that was going to happen, that the Lord was going to destroy. And, and they got furious with him. And that's how he ended up in prison. Y todo este pueblo dijeron, vamos a matarlo, vamos a arrestarlo para matarlo porque él no puede estar diciendo esas cosas. ¿Cómo se le ocurre hablar contra el templo de Jehová? And the high priest and the prophets came together and they said, let's kill him, let's arrest him, and let's put him away. How dare he speak against the temple of Judah? Y por ese motivo, él fue sentenciado a muerte. And for this motive, he was sentenced to death. Por comunicar la palabra de Dios. For communicating the word of God. Porque al pueblo muchas veces no es de su agrado que se le diga que hay que arrepentirse. Because the people of God have trouble with accepting what it means to repent. Porque al pueblo no es del agrado, ni a los sacerdotes o a los profetas de ese momento, no les agradó que les dijeran que tenían que dejar de adorar a dioses falsos. Because many people at that time, when he talked, when, when Jeremiah spoke to the high priest and he spoke to all the prophets in the temple of Judah, he told them that they had to repent and they had to turn away from all the idols, and that caused so much fury because they did not want to obey the word of God. El mensaje de Jeremías tenía como propósito de parte de Dios darle corrección a un pueblo y hacer que ese pueblo se volviera al arrepentimiento. El ministerio de Jeremías se basó totalmente en eso, en llamar a un pueblo al arrepentimiento porque si no iba a venir juicio y castigo. The, the whole uh, ministry of Jeremiah was to tell the people of the Lord to turn back to him, to repent, or else there will be destruction. Y Dios es un Dios extraordinario, un Dios inusual. God is an extraordinary God and he's a God that's unusual. Y él opera de maneras que no podemos entender. And he operates in ways that we can never understand. Y él pone a su servicio a quien él quiera. And he puts to service who he wants. Aún para llevar a cabo el juicio. Even those who have to speak about judgment aún contra su propio pueblo. Even against his own people. Así que este pueblo no entendió so these people never understood que Dios estaba utilizando al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. The, the, the Lord was using the rey, King Nabucodonosor of Babylonia para traer juicio a este pueblo de bring, Judá, to bring judgment to the people of the Lord, a este pueblo de Jerusalén, the people of Jerusalem, porque estaban haciendo cosas que a él no le agradaban. Because they were doing things that God did not approve of. Decían que adoraban a Dios de boca. They said by their mouth that they worship God. Y ahí se aplica de nuevo, este pueblo de labios me honra. And this is what we can apply. These Pero, people from their lips they honor me. Pero su corazón está lejos de mí. But their heart is so apart from me. Ellos iban a presentar día ofrenda a Dios. They would come up to the Lord and bring their offerings. Quizá iban y adoraban y cantaban. And they would adore and they would sing to God. Los mismos sacerdotes estaban allí dándoselos de que estaban muy bien sirviendo a Dios. The high priest would act as if they were perfect and everything was well in their own lives. Pero Dios conoce nuestros corazones. But God knows each and every one of our hearts. Y él sabe cuál es nuestra intención y cuál es nuestra motivación. He knows what our intention is and and he knows what our motivation is. Y él conoce los pecados más ocultos. And he knows the most hidden y, sins in our life. Y él conoce si nuestro corazón está dividido. And he knows if our heart has, is divided. Si quizá nosotros tenemos ídolos en nuestro corazón. Possibly we have idolatry in our heart. Estamos adorando a Dios. Are we adoring God? Pero también adoramos las riquezas. But possibly we're adoring riches too. Estamos adorando a Dios. We could be adoring God. Pero también leo a raticos el horóscopo. But in hidden I'm reading the horoscope. Estamos adorando a Dios. Pero nos deleitamos en poner delante de nuestros ojos en la televisión o en las redes sociales cosas que a Dios no le agradan. we enjoy when nobody's looking, we start seeing things that we know God doesn't approve of. Venimos y danzamos a Dios. Pero otro ratico danzamos al ti, ¿Sí? Así el pueblo de Jerusalén y de Judá tenían un corazón dividido. This is what happened with the people of God of Jerusalem at this time. They had a divided heart. Y Dios es un Dios celoso. And God is a jealous God. Dios es un Dios que quiere que le adoremos y le amemos solamente a él. God wants us to praise and worship only him. Aleluya, aplaude al Señor. Aleluya. Exáltalo. He takes care of you. Y por eso es que Él nos corrige. That's why he corrects us. Y nos coge con la vara y nos va direccionando. And he starts putting in front of us direction and a path. Porque nos ama. Because he loves us. Así que este pueblo escuchó la voz de Jeremías. These people would not listen to what God was saying through Jeremiah. Se rebelaron. They rebelled against him. Y dijeron, no, eso no es verdad. And they said, this is not true. Pero resulta que siempre hay falsos profetas. There always are false prophets. Allí habían falsos profetas. In that place there were false prophets. Que dijeron, eso no es verdad. They said that what Jeremiah was saying was totally false. Nosotros no nos tenemos que someter al rey de Babilonia Babilonia. We have to submit ourselves to the king of Babylonia. Nosotros solamente creemos y Dios dice, los falsos profetas decían que Dios decía. And then the false prophets would say, and the Lord said. Que los babilonios iban a devolver los utensilios del templo que se habían robado. That the Babylonians were going to return all the treasures that they had stolen. Pero no era así, esa no era la palabra que venía del corazón de Dios. But that was not the word that God had. That was not the truth. Pero resulta que el pueblo, la gente y los sacerdotes quieren las buenas noticias. But this was the word that the high priest and that the people wanted to hear. Pero Dios dice, para que haya buenas noticias, tiene que haber arrepentimiento. And the Lord says, for there, for there to be good news, there has to be repentance. Tienen que volver su corazón a mí. You have to turn your heart back to me. Tienen amar cuidar a sus hijos. You have to love and take care of your children. Enseñarles e instruirlos. Teach them and instruct them. La verdad de Dios. The truth of God. Eso es lo que Dios llama en este día a su pueblo. This is what God is calling today for his people to do. Dios aborrece. Que los hijos sean presentados al Dios Moloch that our, our children be presented to the, to the demon Moloch. Y esto era lo que estaba haciendo este pueblo, entre comillas, de Dios. And this is what these people in this time of Jeremiah were doing. Estaban dejando y haciendo eh, que sus hijos fuesen presentados y ante el Dios Moloch. They were allowing that their children, the people of God, were allowing their children to be presented before the, the, the, the idol Moloch. Pasándolos por el fuego. Taking them through fire. ¿Y de qué manera nosotros quizá can we be, estamos haciendo esto mismo con nuestros ¿Saben que el dios Moloch fue llevado al Coliseo Romano en el 2019 por el Papa Francisco? Do you know that, the idol Moloch was taken by, the Pope Francis Rome? idol to Rome. Y ahí tienen esa estatua diabólica. And there they have that statue there. It's a diabolical statue. Y a los cuatro vientos dijeron que era el dios Molo And many said it was the god ¿Y cuántas personas ven que sus hijos ven a través de las películas? que son demoníacas y no les importa absolutamente nada. And how many of us are so busy or sometimes just don't care that our children are watching diabolical things through social media or through their phones or their tablets. Y Dios aborrece eso, que les dejemos a nuestros hijos por lo que le rindan culto al dios Moloch, porque es el dios de los niños que los atrae para que ellos se inicien en los caminos de ese dios malvado y maligno que se apodera del corazón de ellos. When we do that and we allow them to see things that God doesn't approve of, do you know that the, the idol Moloch is the God of children to take them and trap them and to take them in the path of darkness? into Satan's realm. And this is something that we sometimes could be doing and allowing our children to do. Así que Dios hizo este llamado y el pueblo no lo escuchó, pero Jeremías siguió anunciándolo. and Y por esa razón fue que él fue y se lo anunció. Él se apareció allí en el palacio del rey Sedequías con un yugo de madera. Porque este rey también estaba haciendo que el pueblo estuviera confiado en supuestamente Dios, pero él les presentaba a otros dioses para que también confiaran en ellos. Pero Jeremías tuvo que ir ante el rey y decir allá este mismo mensaje que Babilonia iba a subyugarlos, que se rindieran a Babilonia Babilonia para que el pueblo no fuera destruido. And this is why when Jeremiah went into the kingdom and he told the king that Babylonia was going to come and that they were going to be subjected to the to the to the uh, kingdom of Babylon and that's why he wanted to protect them. Así que el mensaje de Jeremías que le causó enojo a este pueblo era que Dios le había dicho a Jeremías que les dijera que tenían que rendirse al rey de Babilonia And Jeremiah, what he told the king, and he told them, you guys have to submit yourself and subject yourself to the king of Babylon. Porque es que Dios se iba a valer del rey de Babilonia. Because God was going to take over and control the king of Babylon. De Nabucodonosor. Of Nabucodonosor. Para traer juicio a este pueblo que no se arrepentía. To come and bring judgment to the people, to his people that would not repent. Y de esa manera el pueblo siguió en su corazón endurecido. And even though all this was about to happen and were warned, their hearts were still hardened. Los que no se rindieron al yugo de Babilonia, the ones that did not subject themselves to the yoke of Babylon. Y los que no quisieron ser esclavos del rey Nabucodonosor de Babilonia. And those that did not want to be slaves to King Nabucodonosor, which was the king of Babylon. Fueron destruidos. They were destroyed. Y Dios nos llama a ti y a mí a escuchar la voz, los mensajes que Él nos da para que nosotros no seamos destruidos. We have to continue to start listening to the truth of the message of God so that we will not be destroyed. Para que nos arrepintamos. So that we can repent. Así que quiero decir algo importante. So I want to say something very important. Todo este cuento de la pandemia. All this thing about the pandemic. Es un juicio de Dios. It's a judgment of God. De parte de Dios ha venido la voz de él hablando al pueblo de una y otras maneras. Pero mucho pueblo no ha querido obedecer ni arrepentirse delante de Dios. Mucho pueblo ha dicho eso no es verdad yo no me voy a sujetar, yo no me voy a someter. Many people in the, in the, kingdom of God today have said, I am not going to submit and I will not obey. Pero es que aquí es más profundo el problema. Esto no se trata de someternos o no. Esto se trata de arrepentirnos delante de Dios. Y abandonar el pecado. La desobediencia. Abandonar los malos caminos. ¿Quién podrá resistirse ante el poder de Dios y las maneras de Dios para hacernos volver de nuestros malos caminos? And they entered and took possession of it, but they did not obey your voice or walk into your law. They did nothing of all you commanded them to do. Jeremías 32, versículo 23. Pero cuando nuestros antepasados, esto estaba hablando Jeremías a Dios cuando elevó la oración, siguiendo el contexto de este pasaje que estamos leyendo acá de la, del lema de la iglesia de los 40 años, el versículo 23 seguía Jeremías hablando a Dios diciéndole, pero cuando nuestros antepasados llegaron para habitar este país, no te obedecieron ni tuvieron en cuenta tus enseñanzas, no cumplieron con lo que tú les mandaste hacer y por eso los castigaste con esta desgracia. Los ejércitos de Babilonia están listos para atacar a Jerusalén y nuestra ciudad será conquistada por medio de la guerra, el hambre y las enfermedades. And they entered into possession of it, but they did not obey your voice or walk into your law. Walk in your law. They did nothing of all to command all you commanded them to do. Therefore, you have made all this disaster come upon them. Behold, the siege mounts where they come up to the city and to take it. Because of sword and famine and pestilence, the city is given to the hands of the Chaldeans who are fighting against it. todos estos pecados que cometía el pueblo de Dios. So all these sins that the people of God were doing. Habían enojado a Dios. Had gotten God angry. Y por eso es que Dios iba a mandar este juicio. That's why God sent that judgment. Que el pueblo que no se arrepintiera iba a ser destruido por Babilonia. That the people who don't repent will be overtaken by Babylon. Iban a tener que sufrir enfermedades. They were going to have to suffer sickness. Hambre. Hunger. Lo leímos, ¿cierto? Hambre y guerra. And war a quienes no se arrepintieran y no obedecieran la voz de Dios que les estaba diciendo, sométanse al yugo de Babilonia. Pero ¿quién dice cómo nos vamos a someter al yugo de Babilonia? Eso es inaudito. ¿Cómo se le ocurre a Jeremías que nosotros hagamos esto? Y dice aquí la escritura. And this is something that when, when we listen to what God was telling Jeremiah to say, to, sub, to be subjected to the king of Babylon, a lot of people said, how could that be? How can we be submit ourselves? ourselves, the people of God, to the king of Babylon. Dice aquí la escritura que ellos no obedecieron a Dios, no cumplieron con lo que Dios les mandó hacer, desobedecieron eh, y también eran indiferentes a Dios. And they disobeyed, they didn't listen to the word of God, they were very arrogant about the way they went about things, and they never wanted to follow the Lord. dioses falsos. Idolatría. Dinero. Adivinación. Uh, Hechicerías. Witchcraft. Oraciones que maldicen al prójimo. Uh, Vivir en pecado y rehusar el mensaje de Dios. Los líderes de aquella iglesia o aquel templo de Jerusalén rechazaron la ley y la voluntad de Dios para el pueblo. Imagine the, the men of God, the prophets at that time rejected this word that came from God for for them to repent. El orgullo, la soberbia, el yo, el ego. Pride, hierarchy, thinking only about myself, selfishness. El presentarle al pueblo maneras de recibir dádivas Uh, presenting to the people of God other ways to get what they needed. De manipular a Dios. To manipulate the word of God and God. Con sus ofrendas malolientes. With, with horrible smelling offerings. Creer que manipulamos a Dios llevándole ofrendas y que con eso nos vamos a ganar el corazón de Dios. A lot of times we think that because we bring in our offerings, we're thinking we're winning the heart of God. Dame, hijo mío, tu corazón. Give me, child of mine, your heart. Y mira tus ojos por tus, mis caminos, dice Dios. And put your eyes on my ways. Dios lo que quiere es tu corazón. God only wants your heart. Honra a Jehová, por supuesto, con todo lo que tienes. Honor God with everything you have, for sure. Pero a Dios le interesa tu corazón. But what he has interest in is in your heart. Tu obediencia. Your obedience. Y vamos a culminar con esto tan poderoso. Dios le explica a Jeremías el enojo que siente por el pueblo que se ha desviado. God tells Jeremiah el enojo que siente. The por, anger that he feels for the por, people who have turned against him. Porque su pueblo se ha desviado. Because his people have turned away in another direction. Jeremías 32 desde el versículo 27. Vamos a ir cerrando con esto poderoso. Y dice, Jeremías 32 versículo 27. Jeremiah 32 verse 27. El versículo 26 dice, entonces Dios me explicó, este mismo pasaje del 32 que lo empezamos y lo estamos desglosando poco a poco, dice, Jeremías, Dios le habló a Jeremías cuando él estaba allí en esa cárcel. Listo. Dice Jeremías, yo soy el Dios de Israel y de todo el mundo. No hay absolutamente nada que yo no pueda hacer. Tienes razón. Voy a permitir que el rey de Babilonia y sus soldados se apoderen de Jerusalén. El ejército babilonio atacará Jerusalén y les prenderá fuego a todas esas casas donde se quemaba incienso para adorar al dios Baal y donde se presentaban ofrendas de vino en honor a los dioses falsos. Todo eso lo hacían para ofenderme. Siempre, desde que comenzaron a existir como nación, el pueblo de Israel y el de Judá han hecho lo que les da la gana, dice esta versión lenguaje actual. Dice, a mí me molesta mucho que adoren a esos ídolos. Son dioses que ellos mismos han fabricado. Por eso voy a destruir a Jerusalén, pues desde que le construyeron los habitantes de Judá y de Jerusalén, no han dejado de ofenderme con su conducta. También los pueblos de Israel y de Judá y sus reyes, jefes, sacerdotes y profetas no han hecho más que ofenderme y hacerme enojar. Por más que yo trate de enseñarles y corregirlos, ellos no me escucharon ni me, presentaron, ni me prestaron atención. Y dice el versículo más adelante, en vez de seguirme, se alejaron de mí. Para colmo, en mi propio templo colocaron sus asquerosos ídolos eso no lo puedo aceptar. También construyeron altares en el valle de Beninón para adorar a Baal. Pero lo que más aborrezco es que en esos altares ofrecen a sus hijos y a sus hijas en honor del dios Moloch. Yo jamás les ordené que hicieran eso y ni siquiera me pasó por la mente. Así fue como hicieron pecar a los habitantes de Judá. Por eso yo, el Dios de Israel, te digo que lo que has anunciado es verdad. La ciudad de Jerusalén caerá en manos del rey de Babilonia por causa de la guerra, el hambre y la enfermedad. Yo estoy muy enojado con mi pueblo y por eso lo he dispersado por muchos países, pero en el futuro volveré a reunir decirlo. Mira qué poderoso. The word of the Lord came to Jeremiah, Behold, I am the Lord of all flesh. Is anything too hard for me? Therefore, thus I say, says the Lord, Behold, I am giving this city into the hands of the Chaldeans and into the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, and he shall capture it. The Chaldeans who are fighting against this city shall come and set this city on fire and burn it with the houses of whose roofs offerings have been made to Baal and drink offerings have been poured out to other gods to provoke me to anger. For the children of Israel and the children of Judah have done nothing but evil in my sight for their, from their youth. The children of Israel have done nothing but provoke me to answer by the work of their hands, declares the Lord. This city has aroused my anger and wrath from the day it was built to this day, so that I will remove it from my sight, because all the evil of the children of Israel and the children of Judah do they are the children of Judah that they did to provoke me to anger, their kings and their officials, their priests and their prophets, men of Judah and inhabitants of Jerusalem. They have turned to, they have turned to me their back and not their face. And I have taught them persistently. They have not listened to receive instruction. They set up their abominations in the house that is called by my name to defile it. They built their places of Baal in the valley of the son of Hinnom to offer up their sons and daughters to Molech, though I did not command them, nor did I enter into, nor did that enter into my mind. that they should do this abomination to cause Judah to sin. Dios se puede valer de maneras inusuales para llamar la atención de su pueblo al arrepentimiento. God can use unusual means to call us all into repentance. designó un gobernante extranjero como su siervo. He designated a king from another kingdom to be in quote his servant. Nabucodonosor no fue escogido para proclamar un mensaje de parte de Dios. Nabucodonosor was not chosen to speak or to preach the gospel. Sino que fue escogido para cumplir su promesa, la promesa de Dios. But he was chosen to complete the purpose of God. De que él juzgaría el pecado. That he, that God would judge sin. Lo, lo escuchaste que Dios escogió a Nabucodonosor como su siervo. God took and chose Nabucodonosor to be his servant para destruir al pueblo de Judá que no se arrepintiera. To destroy the people of Judah that would not repent. Así que debido a que Dios tiene el control de todo, Él usa a quien mejor le parece. Dios puede utilizar a las personas o a las circunstancias menos esperadas. Para corregirnos. Por tanto, no te sorprenda por el medio que Utilice Dios para traer, llamarnos la atención y para corregirnos. So don't be surprised by the unusual means that God uses to call us to attention to repent. Y escucha esto. And listen to this. El no someterse al designio de Dios. If we don't submit ourselves to the design of God, el cual es estar bajo el yugo del rey de Babilonia. It looks like we're going to be by the yoke of the king of Babylon traerá como consecuencia la guerra, el hambre, y la enfermedad. Esta palabra se la dio Dios a Jeremías para que el pueblo la recibiera. Dios nos está llamando la atención. Para que abandonemos el pecado. Para que sigamos su plan. So that we can continue his plan. Para que dejemos de adorar a dioses falsos. To stop adoring false gods. Y sigamos su perfecta voluntad. And to continue his perfect path. Él dice, sométanse al yugo del rey de Babilonia, no les va a pasar nada. He says, submit yourself to the king of Babylon. Esto fue lo que le dijo al pueblo que se sometió, no les pasó absolutamente nada. And when they obeyed word of God, nothing happened to those who did. De esa manera seremos librados de la destrucción. Y podremos disfrutar de las promesas que él tiene preparadas. Ahora, escuchen esto. Aquellos que se arrepienten que siguen los designios de Dios, Que aunque parezca inusual, que aunque no se vea como que es que eso no, ese no es un siervo de Dios. Y le creen a Dios y a eh, eh, Jeremías, que era el que proclamó esta palabra. But if we believe God, especially a word that comes from God, just like Jeremiah Ese pueblo fue librado de la destrucción. El que se arrepintió y siguió el designio de Dios. Y para ese pueblo es que vienen las promesas. Escuche ya para finalizar qué promesas es que Dios te entrega a ti en esta tarde. And God has given you this word today. Dice Jeremías 32 del 37 al 44 y ya con esta acabamos. 32 del 37 al 44, dice así la escritura. Jeremiah 32. Del 37 al 44. No me salí del contexto del pasaje que es el lema de esta iglesia de los 40 años. I did not leave the context of what the Lord gave the pastors Vargas to speak today of this verse in particular. Y escuche las promesas que Dios entrega a esta iglesia en esta tarde. And listen to the promises that God will manifest before this church. Dice la escritura 32, Jeremías 32 del 37 al 44, leo en, a favor de ustedes. Dice, estaba hablando Dios y dice, yo estoy muy enojado con mi pueblo y por eso lo he dispuesto, por, lo he dispersado por muchos países. Pero escucha bien, pero en el futuro volveré a reunirlos, haré que vuelvan a Jerusalén y entonces vivirán tranquilos y seguros. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Haré que tengan buenos pensamientos y que cambien de conducta. Así me respetarán siempre y eso será provechoso para ellos y para sus hijos. Haré con ellos un pacto que durará para siempre. Estaré con mi pueblo en todo momento y lo ayudaré. Haré que me respete y que no vuelva a alejarse de mí. Con todo mi corazón volveré a establecerlo en esta tierra y mi mayor alegría será que mi pueblo esté bien. Yo, el Dios de Israel, declaro, así como le di a mi pueblo este castigo, también le daré todo lo bueno que he prometido. Ahora mi pueblo dice que esta tierra es un desierto y que no, escuche bien, y que no tiene gente ni animales, porque yo la puse en manos de los babilonios. Pero yo les aseguro a todos que volverán a comprar terrenos en este país. Sí, volverán a comprar propiedades y firmarán y sellarán las escrituras delante de testigos. Esas compras las harán en el territorio de Benjamín y en los pueblos cercanos de Jerusalén, en las ciudades de Judá y en las ciudades de la región montañosa y también en las ciudades de la y en el desierto. Les juro que los haré volver de Babilonia. Behold, I will gather them from all the countries to which I drove them in my anger and my wrath and in great indignation. I will bring them back to this place and I will make them dwell in safety and they shall be my people and I will be their God. I will give them one heart and one way that they may fear me forever for the own, for their own good and their good of their children after them. I will make them an everlasting covenant that I will not return away from doing good to them I will put their fear of me in their hearts, and they may not turn from me. I will rejoice in doing them good, and I will plant them in this land in faithfulness with all my heart and with all my soul. For thus says the Lord, just as I brought all the great disaster upon these people, so will I bring upon them all the good that I promised them. Fields shall be brought to this land of which you are saying, It is desolation without man or beast. It is given into the hand of the Chaldeans. Fields shall be brought for money shall be bought for money, and deeds shall be signed and sealed and witnessed in the land of Benjamin, in the places about Jerusalem, and in the cities of Judah, and in the cities of the hill country, in the cities of Cephalah, and in the cities of Najeb, for I will restore their fortunes, declares the Lord. Hallelujah. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Give glory to God for this word. Los que servimos if we obey God, Nunca nos iremos con las manos vacías. we will never leave with our hands empty. Dios promete restauración. God promises restoration. Dios promete paz. God promises paz. Dios nos promete que viviremos tranquilos y seguros. God promises that we will live in tranquility and we will be safe. Seremos ese pueblo de Dios y él será nuestro Dios. We will be his chosen people and he will be our only God. Dios hará que tengamos buena buenos pensamientos. God will make for us to have good thoughts. Dios hará que cambiemos de conducta. God will help us to change our conduct. Así nosotros vamos a respetar siempre a Dios. This is the way we will always be faithful to God. Y esto será provechoso para nosotros y para nuestros hijos. And this is something we can take advantage not only for us but for our children. Dios hará pacto que dure con, ah, por siempre con nosotros. God will always make a pact that will last generations. ¿Cuántos se gozan de estas promesas de Dios? How many want these promises of God? ¿Y saben qué es lo más extraordinario? You know what's the most extraordinary thing? Que aunque todo se vea oscuro, and even if something looks dark, aunque quizás estemos en una época, en un tiempo donde como que se ve desértico que va a suceder con todo esto que estamos viviendo. Esa oración que levantó Jeremías en el, cuando estaba preso era una afirmación diciendo que él era el Dios todopoderoso. ¿Y sabe por qué él estaba orando a Dios. And you know who he was praying to? Porque ahí mismo en Jeremías 32 dice que recibió palabra de Jehová donde le dijo, compra terrenos, Jeremías. And at that moment the Lord spoke to him and told him, buy lands, Jeremiah. Voy a mandar a tu primo para que te venda un terreno. I'm going to talk to your, to your cousin so that he can sell you lands. Y él compró ese terreno. And he bought that land. Firmó las escrituras con testigos. He signed those papers. Pero diciendo, hágalo, porque eso es lo que va a venir para el pueblo que se arrepintió, que me obedeció y que se sometió al yugo de Babilonia. Because from now, now, because prepare Eh, those lands will be prepared for those who repent and who subjected themselves to the ray of Babylon. When they return, they will come to these lands. Aunque aparentemente se vea como que no, Dios es el Dios extraordinario. Sometimes we look at things and we say, no, it's not going to happen, but God is a God of extra, extraordinary means. Es el Dios de lo inusual. He's the God of unusual. Él hace como él quiere. He does the way he wants. Con quien quiere. With who he wants. que quiere at the time that he wants y de la manera que él quiere. and the way that he wants. Así que levántate y dale alabanza y gloria al Señor. So lift up your voices unto the Lord. Dile Jesús, aquí estoy. Puedo ponerse de pie, por favor. So please stand, rise up and tell the Lord. Dile Señor, aquí estoy. God, I'm here before you. Yo me entrego a ti, Jesucristo. I give myself to you. Te rindo mi vida. I submit my life to you. Quiero obedecerte. I want to obey you. Quiero que sondees mi corazón. I want you to look at my heart. Limpia mis caminos, Clean Jesús. my ways, God. Me vuelvo de corazón a ti, Jesucristo. I return my heart to you, dear. God. Me humillo delante de ti. I put myself before you. Quiero solamente que seas mi dueño. I want you to be my owner. Quiero obedecerte. I want to obey you. Quiero abandonar el pecado. I want to abandon all sin. Quiero renunciar a lo que a ti no te agrada, Jesús. I want to renounce everything that you do not approve Quiero caminar conforme a tu voluntad. I want to walk conforme a tus your propósitos. To your purposes. Quiero obedecerte, mi Dios. I want to obey you, my God. Porque yo sé que tú me amas. Because I know that you love me. Tú cuidas mi vida. You take care of mi my, familia. My family. Y haces de mí. And you make of me. Un instrumento. An instrument. Que proclame tu palabra. If I, if I follow your word. A los cuatro vientos. If I preach your word to the four winds. Y nos levantamos. And we redact. Para palabra to promote your word en cada esquina de esta ciudad. In every corner of this city. Donde tú nos envíes, Señor. Where we, where we, where you send us, Lord. Iremos. We will go. No nos quedaremos callados. We will not stay quiet. Anunciaremos las buenas nuevas de salvación. We will speak the good news de arrepentimiento. Of, repentance. Para que otros te conozcan a ti. So that others can get to know El único Dios verdadero. The only true and living God. Libértanos. Help liberate us. Levántanos, Señor, por tu Espíritu Santo. In the name of the Holy Spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. ¿Cuánto le da la gloria a Cristo Give Jesús? Dios les bendiga.